Mam, ¿Qué? ¿qué es terapia ocupacional? No sé. <laughs> Yo no sé. ¿No sabes lo que estoy estudiando? Pues no sé. Pero yo creo que voy a saber terapia ocupacional.